Was zuckt. Stop. Timo, leg die wieder. Also. Äh. <laughs> die hat deine Hilfeschrei gehört. Deine Brunftschrei. Alter, jetzt ist mir aber echt flau im Magen. Gleich Mach's nochmal für die Kamera. Nein. Ah. <laughs> Woher kommst du denn, Kammer? ich habe zuvor geschüttet, der Timo ist da gerade drinnen gelegen, hat ein bisschen ja, gechillt. Und ich die ihn dann auf Touren gebracht, <laughs> mit einem Netz gerade hin und her geschackelt. Und dann sind sich in den Sprüche gekommen wie. Aus auf Finalsprint. Über Oh mein Gott! genau. <laughs> ja. Der Arme. Meine Stimmbandel tut mir schon so weh. Dann schön so.